Selamat sore dulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini saya akan memenuhi permintaan dari uh, pemirsa ya Nah nggak tahu dia subscribe atau enggak ya saya mohon kalau minta dibuatkan video seumpama ya ya subscribe komen nah lalu bunyikan lonceng lur jangan lupa pencet juga gambar jempol jadi kalau minta video dibuatkan video Ya, nanti ternotifikasi kalau nggak bunyikan lonceng percuma saya membuatkan video jadi untuk melihat video yang diminta monggo silakan subscribe like komen dan bunyikan lonceng ya nah, pencet gambar lonceng maksudnya oke kali ini permintaan dari channel YouTube namanya Mas siapa nggak tahu tapi dia minta uh, dia punya channel YouTube yang namanya agak aneh juga nama channel YouTube-nya aku manusia nah oke okay eh, beliaunya minta dibuatkan perbandingan suara antara speaker P300 versus atau melawan P400 jadi bukan melawan ya maksudnya perbandingan suara dari speaker P318 dengan P418 in juga nah, di sini sudah saya siapkan ya tapi belum saya buka grillnya untuk yang sebelah kanan itu yang kemarin saya coba menggunakan P300 RCF lalu yang kiri saya menggunakan P400 dan nanti akan saya coba menggunakan driver MCRD V3 yang videonya baru saya upload kemarin ya terima kasih atas atensinya atau pemirsa yang begitu banyak ya nah, ya meskipun channel saya tidak terkenal nah ini dia ini driver powernya saya kemarin lupa menjelaskan ya untuk driver ini atau power ini saya menggunakan separuh ya yang sini aja yang sini tidak terpakai ya. dan ini langsung tidak saya lewatkan protektor ya nah ini SOCL 504 yang sebelah sini tapi tidak saya pakai saya menggunakan MCRD V3 Oke lor akan saya buka dulu untuk uh, speakernya atau grillnya grill box dari speaker ya Oke saya buka dulu ya Oke, ini yang P300 ya, ini yang P400 Oke, akan saya persiapkan dulu untuk uh, penyambungan kabelnya. Oke lor, untuk yang pertama akan saya coba P300 nya dulu ya nah, untuk P300 dulu jadi ini kabel speaker untuk P300 sudah saya sambung ya ini sudah saya masukkan lalu kita coba lor saya mencoba tidak menggunakan aksesoris eh, langsung memakai driver MCRD V3 tanpa aksesoris lor Oke saya siapkan dulu langsung HP ya <clears throat> Oke lagu sudah saya siapkan langsung aja kita nyalakan Bismillahirrahmanirrahim power sudah menyala langsung kita setel musiknya saya menggunakan eh, channel Cloud Production mohon izin mas ya yang punya cloud production saya suka sama lagu-lagunya e, sering saya coba untuk cek sound oke bassnya clear jangan lupa juga subscribe channel saya juga channel cloud production ya oke volume akan saya besarkan nah sudah dengar biasa mohon maaf karena nyobanya di dalam rumah jadi suara pelapon ter ter itu selalu terdengar ya mohon maaf sekali lagi karena bassnya memang oke okay lor bassnya Oke lor itu tadi suara dari e, eh, P300 sekarang saya akan mencoba yang P400 lor di sini saya akan mencoba dengan lagu yang sama power yang sama oke lor nanti dengan volume yang sama tadi volume e, di angka 12 ya menunjuk jarum jam 12 oke langsung aja kita nyalakan <laughs> musiknya di dari P400 Oke sekarang saya akan menyimpulkan ya lor ya nah, kesimpulan saya di sini uh, saya matikan dulu ya lor ya Oke, saya simpulkan sekarang. Untuk suara ya dari P300 nah, untuk P300 suara bassnya lebih empuk lur ya suara bassnya lebih empuk untuk P300 saya ulangi lagi ya untuk P300 RCF P300 dia karakter woofer karakternya woofer lor ini ada dua lipatan ya jadi untuk glernya untuk glernya lebih halus lebih lembut lebih nendang maksudnya nendang itu lebih mengena low nya sharp nya nah, lalu untuk yang P400 Untuk yang P400 di sini untuk suara saya simpulkan lebih atos ya lur. Bassnya lebih atos. Kalau di sana yang P300 itu deng. Nah, ini deg deg nah, seperti itu. Jadi lebih dengnya lebih dapat di P300. Ya mungkin karena beda apa itu karakter ya kalau di sini ada tiga lipatan nah, tiga lipatan di sini Oke lebih lebih gampangnya gini lor kalau yang P300 nah, ya, untuk P300 untuk midnya midnya lebih tipis ya midnya lebih tipis dibandingkan uh, yang P400 untuk P400 midnya lebih tebal jadi lebih terasa midnya daripada yang P300 nah, itu penjelasan saya seperti itu ya lor ya, ya. Uh, semoga bisa dipahami dan mohon maaf kalau ada kesalahan kata mungkin ya nah, biasanya nah ini biasanya untuk P300 itu glernya dapat cuman biasanya juga kurang jauh lemparan suaranya lor nah ya lemparan suaranya kurang jauh seperti itu untuk yang P400 suara glernya di tempat kurang tapi untuk di kejauhan mungkin bisa terasa juga jadi tendangan suaranya lebih jauh untuk P400 tapi gelernya lebih ke P300 oke lor nah, itu tadi penjelasan saya tentang perbandingan suara eh, RCF P300 dan P400 saya harapkan untuk channel YouTube aku manusia bisa menyaksikan video ini karena ini adalah permintaan dari saudara oke lor saya kira cukup sekian dulu terima kasih jangan lupa subscribe-nya like dan komen uh, ya seperti biasa lor mohon bantuannya lor untuk mengembangkan channel saya oke lor saya kira cukup selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat lor